Antes de empezar chicos, quiero darle las gracias a un seguidor muy especial, Iván Manuel, por compartir alguna de mis publicaciones en Facebook. Si tú también quieres aparecer en el siguiente video, entra al link de la descripción que estoy mostrando en la pantalla para compartir alguna de las publicaciones y aparecer en el siguiente video. Hey, ¿qué tal chicos? Soy Luis Freak y bienvenidos a este nuevo review. Ah, este realmente corresponde al mes de noviembre, pero no estoy muy seguro de poder hacer uno en diciembre y es por eso que estoy subiendo este en este momento. Así que chequenlo. Como ya lo saben, un anime, un manga y un videojuego en este mes. Empezaremos con el videojuego y es prácticamente una de mis adicciones. Ah, en cuanto a la luz lo deje ver. Overwatch. Actualmente se acaba de de nombrar Overwatch como el juego del año, en lo cual estoy en desacuerdo. Realmente es un juego muy muy bueno, pero no es tan bueno como otros que estuvieron participando en este año. En caso de Uncharted 4, en caso de Battlefield 1, eh, Gears of War 4, ah, Titanfall 2, inclusive Call of Duty, demostraron ser juegos que estaban al nivel de Overwatch, inclusive algunos por encima de él. Realmente Overwatch no merece ser el juego del año, pero sin duda es un muy muy buen juego. Blizzard eh, utilizó la fórmula que, siempre le ha funcionado de personajes muy vívidos, personajes casi llegando a lo caricaturesco y dándole un poco de background en un juego que es únicamente multijugador. Ya había mencionado Overwatch en alguno de mis, de mis reviews. Ah, no muy a profundidad, puesto que la verdad no hay mucho que ver en este juego. Actualmente son más de 20 héroes que puedes escoger entre defensa, ataque, tanques y healers. Realmente por el precio que están dando Overwatch, 60 dólares o en México más de mil pesos ah, en caso de consolas. No creo que estén dando un precio justo para el valor que tiene Overwatch. Realmente solamente estamos pagando por un juego multijugador y a pesar de ser muy bueno, creo que está bastante sobrevalorado eh, en en modo de monetario. Realmente está muy muy caro para lo que nos ofrece. Actualmente Overwatch acaba de tener una nueva actualización en donde no solamente hay un nuevo héroe que es Sombra, sino también hay un nuevo, hay muchos nuevos modos de juegos, eh, entre los cuales están 3 vs 3, 1 vs 1, y todos los más juegos de temporada que ya conocíamos anteriormente. Ahora están disponibles para poder jugarlos en cualquier momento que tú desees, con tus amigos o con un, persona, un equipo random. A pesar de que las críticas valoraban a Overwatch como un juego de 9 o casi 10 en, en algunas, para mí Overwatch, a pesar de ser un juego sumamente adictivo, para mí es un 7 o un poco menos de un 7, la verdad. Eh, visualmente es muy bueno, muy colorido, los personajes son muy interesantes, los cortos animados son muy buenos, pero hablando única y estrictamente del juego, no creo que sea el juego del año, no creo que el valor que le dan sea el que actualmente está teniendo y no creo definitivamente que sea que 60 dólares por el juego de Overwatch sea un precio justo. Yo pagaría 30, quizás 40, siendo muy, muy exigente con ellos. Y siendo la versión Origins, la cual incluía algunos skins extras. Así que realmente no creo que Overwatch sea un juego de esa magnitud y de ese precio. Pasando en anime, les traigo Gatari parte 1. Chequen el tráiler. 荒木君は吸血鬼って信じる金髪のすごく綺麗な女の人で背筋が凍るくらい冷たい目をした吸血鬼なんだってさうぬ けさせてやるウヌの血をよこせ我が名はキスショットアセロラオリオンハートアンダーグレー、ね、鉄血にして熱血にして冷血の吸血鬼じゃどうしてこんなことになったんだいきなり太陽の下に僕は怪異と呼んでいるどこにおるの化け物いいね 人よりも上位の存在みたいなのがいたらいいなって僕は人間に戻れるのか戻れるよ保証するよわしの名にかけての僕は人間なんだぞ人殺しをする気か película que lo inicia todo. Eh, en esta película que toma lugar al inicio de la cronología de Monogatari Series, nos da a conocer cómo es que Shinobuya y Araragi se conocen y de cómo empiezan esta relación en la cual dependen uno del otro. Por años los fans de Monogatari Series eh, esperamos este momento y al fin llegó. Y como fan de la serie tengo que admitir que no me siento decepcionado por esta película. Kisu Monogatari, Monogatari Ah, sin duda es el lugar en donde quieres empezar si no conoces esta serie de anime que ya cuenta con más de 7 u 8 <laughs> temporadas creo. sin duda es el lugar en donde quieres empezar si no conoces este anime que se ha vuelto tan popular debido a su estilo tan único y en animación digamos un poco <laughs> bizarra en ocasiones y un estilo sin duda muy especial para aquellos que, que disfruten del sci-fi mezclado con algo de misterio e incluso unas cuantas escenas de fanservice, sin duda ah, este puede terminar siendo uno de tus animes favoritos al igual que yo. La animación de, de esta película en particular es muy diferente a las de, las series. Eh, se nota que hubo un gran, una, gran inversión en esta película, lo cual también no solamente se refleja en tiempo, sino también en dinero. Ah, pero sin duda este tipo de animación a mí me encantó, como lo pueden ver en el tráiler, la animación es mucho muy diferente y se ve una animación bastante, bastante diferente a otros animes eh, del mismo género. El punto malo de esta película es que dividieron la, la novela ligera en dos partes hasta ahora. Quién sabe si va a haber una tercera, pero lamentablemente no podemos ver la historia completa en una sola película y tenemos que esperar por la segunda película. Eh, como ya les dije, muchos fans estábamos muy, muy, muy impacientes por esta, por esta entrega. Y yo no me sentí decepcionado en el absoluto, al contrario, me, me, dejó con ganas de ver más. Inclusive por pues, este nuevo tipo de animación, realmente te, mete en, la película y al fin empieza a cobrar sentido en caso para los que no han leído las, novelas, pero sí han visto el anime. Empieza a tener, empieza a causar un poco más de sentido cómo es que la relación de Araragi y Shinobu ha empezado. Así que sin duda tienes que ver esta película si eres un fan del sci-fi o un fan de, de, <laughs> o eres un fan de, de Monogatari Series. Ah, yo ya estoy en espera de la segunda entrega, la cual creo que será en el próximo año. Para mí esta película es un 8 de 10, sin duda tendrían que verlo por ustedes mismos y darme su opinión aquí en los comentarios. Y para terminar chicos, ah, un manga que realmente no esperaba descubrir, pero me agradó bastante. Y sin duda quiero seguir viéndolo un poco más. No he terminado hasta ahora, pero es bastante interesante. Y su nombre es... Oh, esperen. Maoi Tsukai no Yome. Creo. <laughs> en fin, Hattori Chise es la protagonista de esta historia, una chica de tan solo 16 años que ya ha perdido mucho más que la mayoría. Sin familia ni hogar, es secuestrada y puesta en venta, ya que en este mundo la magia existe enfrente de todos, a pesar de que nadie lo nota. Y ella posee un poder bastante grande y especial que no muchos han notado. Ahora, ¿qué hay de especial con la persona que la rescata de, de esta venta? de las cuales no puedo hablar mucho sin decir spoilers. Les dejaré una simple imagen para que ustedes vean qué hay de especial con esta persona. Su nombre es Elias Ainsworth. Como ya les mencioné, no puedo decir mucho sin, dar grandes spoilers, ya que la historia se mueve muy rápido y en ocasiones damos a conocer información que, que creemos no es importante, pero en el futuro se vuelve bastante crucial. Así que una vez que la empiezas a leer, tienes que poner mucha atención en cada uno de los detalles sin perder atención a cada uno de ellos. Con 34 episodios eh, actualmente en inglés y 28 en español ah, y con algunos más por salir. Yo de este manga le doy hasta ahora un 8 de 10. Ah, realmente me enganchó y me puse al <laughs> corriente en sus 34 episodios en inglés. Pero sin duda es un género que quizás no muchos les llame la atención. En este caso es un shonen que también combina magia y un poco de romance. Así que si ustedes se ven involucrados con alguno de estos tres géneros, denle un intento. Quizás se encuentren un nuevo, un nuevo manga que ver en este mes. Antes de terminar chicos, les quiero dar las gracias por todo su apoyo y por todas, todas sus suscripciones. Hace no mucho les pedí su, soporte para poder llegar a los 500 suscriptores y solo miren, oh, solo miren esto. Ah, actualmente tenemos 538 suscriptores. Así que no me queda decirles más que gracias, gracias, gracias, un millón de gracias por todo lo que ustedes han hecho por mí. Y sobre todo por hacer cada día de, mi trabajo algo que, que realmente vale la pena y una satisfacción tan grande. Muchísimas gracias por todo chicos. Soy Luis Lobo Freak y nos vemos en la siguiente. Bye bye.